嗨，都马伦德斯，哎，我们现在呢，之前呢就好不容易费尽了千辛万苦，终于从下面呢来到了这个地方。那我们现在就要进去里面看看，看看里面到底有什么东西吧。来，老哥，来一起来帮我一把。老哥，人类很悠哉呢哦。好，Come on。希望面不要有有人拿着枪等我们之类的。 Okay, come on. okay. And we're here. Okay，现在终于进来这个这修道院里面吗？哇哦！里面在飘雪那种感觉很漂亮，哇哦！Jesus, look at this place. Welcome to the St. Dismas Dormitory, Ledge final resting place of one Henry Avery. <laughs> find that grave. Nathan，check it out. This one's got a pair of cutlasses. 哦，两把刀，等一下再看，先来看看这边。哇，这果然很多石像哎。哦，两把刀。It's like the scroll from the cross. The dates aren't right. 日期不对。Well, one down and a hell of a lot to go. 一六五九跟一六九九，然后要锁定这两个数字哈。 所以说我们现在应该就要去找。Okay. Cross cutlasses, skull and crossbones, and the date 1659 to 1699. We find a tombstone with all three, and we're in business. Oh. Well, let's desecrate some graves. Let's. No, this is not the grave we're looking for. This one doesn't have a skull and crossbones. 时间也不对。喂。 这里也有重刀哎，这应该没关系吧？OK，这里有一个木，来看看。哎呦，嗯，这边可以跑。哎，不行。 哪里有墓呢？来，我们来找找。哦，那边有一个双刀，可是应该不会在这么明显的地方吧？我想。Ooh, the swords match. Let's see. Nope. Nope. Bad dates. 有一个，嗯，期对，剑上下颠倒，wrong one。哦，来看一下主角的头发上还有积雪，呵呵呵。呃，做的很细哦。哎，这边有一个。 blade and the swords don't match the scroll. Mm-hmm. So it's been the 嗯，所以这边的木都有交叉双刃，就对了。哦，前面有一个。哦，这有点像哦。Yeah, oh, <gasps> oh, well, swords are a match. Oh, Sam, come here. what would you find it? <sighs> Benjamin Bridgman. That's Avery's alias. <laughs> 有一颗头。Something odd about this skull, though. 的确。Like it doesn't belong to the stone. Hmm, what's odd about it is that's not Avery's sigil. Hmm, yeah, I mean, skull should be facing. 骷髅头应该要面向。Sideways. What is that? Wow. <laughs> you ready for this? Oh, I've been ready for a long time. 看一下这附近有什么。这个是炸药吗？哦，补充炸药。为什么最后炸药。感觉那边可以爬诶，我想去那边看一下？哦，可能是之后。 先补充个炸药，然后我们就乖乖的去跑剧情吧。OK，老哥，走吧。喂，See what we got？好，我们现在已经进来这里面了。到底里面有些什么东西呢？照理说，我们是刚刚。 Crib 启动的，所以说里面应该是不会有人。Hidden behind a secret door, I assume the secret door was added afterwards. 没错，果然那个裤头呢是面朝右边。Fingers crossed. 感觉这附近好像有些什么。o 哦 e o the old monks wrote this. 奇迹都会发生的，就在圣。 我们听闻王室有意关闭我们的教堂。我们什么个悲伤的海子故事。嗯，不知道你在想什么。OK，后面呢？OK，好，盖起来，先收好。意外的，下面还算是有点光亮的感觉，跟之前的酒窖比起来，这边算是还蛮亮的。 什么呢？哇，下面好宽敞哦！哦，Gang's all here。耶稣是中间这个，然后另外旁边这边左边、右边的是两个盗贼。哇哦，中间的耶稣，Jesus。左边是，Penitent，忏悔的盗贼。g u e s this on the right。 jerk thief. Avery sure had a thing for St. Dismas, huh? Well, Avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-British heathens. <laughs> Guess that's what passed for good back then. <laughs> good enough. 然后呢，我们要干嘛？ kind of lamp. Hey, Smokey, need your lighter over here. You know, that hurts my feelings. <laughs> Not as much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. that's something. 哦，什么东西启动是吗？我门打开了。The light's coming from the other side of the wall. Hey. Check it out. Something at the base of the statues. Oh. Uh, let's see here. Ah, I can aim the lights. loving this. Hey, here we 应该是要刚好，刚好照到哦，这样子，OK。I think you got that one。哦，所以说就是把它全部的对在一起，门就会开之类的吗？哦，这是你这两个了。Go, connect the dots. 嗯哼。 There we go。最后一个，还算是还蛮好，蛮容易理解的。喂。Nathan, that's it. You got it. Oh yeah. Whoa. That looks like a constellation. That's Libra. The scales of justice. That's an interesting choice for a bunch of pirates. Okay, let's give this a shot. 打开。Oh, open sesame. Road treasure. Shush. well, <laughs> nice view. No treasure, though. No, but... Look, you see those crosses? Oh? Uh, yeah. Is that a cave? Right below? Yeah, I think Avery's trying to tell us where to go next. 所以解开了这个谜之后，他就告诉我们下一个地方的那个信斗 a 示。哎，shit，那 e t s not keeping w a i g h 找拉夫了。所以来这边只是看一下这个提示一下而已。 opened the 觉得有点多此一举的感觉。OK，shit，哎，好多人哦。Good, because that's the way we gotta go. I follow my lead. Anybody heard from the scout party uphill? Nothing. You think we have guests?

超多的。 一个迎头痛击吧！哎我。 战术错误，再一次。 spotted something over there. What? What was it? Hmm. How's it? You got anything? It's gone, whatever it was. Whew. Close call. down over here. We have company. Not the street. 録音者も存在するん Stay to snake! away. she tossed him out of a five-story window. And he survived. Jesus. Guy should count his blessings. That auction was fully guarded. Not sure. Shit! What was that? can't believe he got away. Apparently, she tossed him out of a far story window. And he survived. Gosh, you can't miss. That awesome. No way I imagined that. Look. <clears throat> Nothing yet. 的殖民 上面有人，我们先不要惊动这个。 这也太惊太可怕了吧！OK OK，又少一只。首先，对面还有一只。然后，右前方还有一个。我下面有两个人呢。 Spotted something. Got your back, China. What you got? Nothing, Drew. We're clear. What the? What's that? Ooh. Got them right here! Okay. そうお Okay, think we're clear. Well, that could have gone better. We're still breathing. That's good enough. Let's just get that gate open. Whoa. We. 被吓死了。 <coughs> OK，收集子弹。 <coughs> 所以是这里吗？OK，我们对那个很有兴趣哦。我们打开看看会不会爆炸，感觉像是会爆炸。错。 你就可以善加利用。OK，a y ready。接下来再去门的另外一边看看吧。Yeah。OK，a y go，go。 好的，我们现在呢来到了这里，然后我们刚才又经过了一个战争嘛，战斗。好，我们现在 <laughs> 今天呢差不多就玩到这里好了。我们现在也玩了大概快要半个小时左右了。 <coughs> 嗯，明天呢我们再继续啊，对不起，阿伦刚才有点给到。 <laughs> 就明天呢我们再继续接下来玩这个地方。然后我们现在就要去那个很讨厌的，就是那叫什么来什么来着？ 就是没有标到没有标到十字架的那一个人那边，我们就去他的那边呢，然后去看看我们刚才所去墓墓园所看到那个提示，就是有两个十字架跟一个洞窟的那边，看看那边到底有没有宝藏吧。好的，今天的二人游戏呢就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。